жиптин узундугу канчалык узун болсо термелүү мезгили ошончолук көп болот маятниктин астына магнит коёбуз. термелүү мезгили азаят биздин алдыбызда математикалык маятниктин термелүү мезгилинин формуласы турат мында L маятниктин жибинин узундугу G тартылуу күчүнүн ылдамдануусу